Sa panahon kasi ngayon, nakita ko kasing angkop talaga ang media, lalo na sa mga kabataan. At ito ay nakita kong napaka-effective na pamamaraan na may ipaparating natin sa kanila ang mensahe. Ang amin pong uh, iglesia ay 66 na taon na at ito po ay naging hamon sa amin upang lalong mangalap ng iba't ibang materyales na pwedeng gamitin para sa pagpapalago ng church. Nalaman naming yung tungkol sa You Kids dahil sa isang kasama sa gawain, ginamit namin ang You Kids para maituro din namin sa kanila ang mga tamang pag-uugali na tinuturo ng Biblia. At uh, maganda sapagkat visualize nila, mas uh, naiintindihan nila yung kwento, mas nakukuha nila yung thought nung pinapanood nila. At the same time, ang mga bata kasi ay gusto na rin matuto sa paraan na gusto rin nila. Actually, ina-encourage ko talaga, hindi lang mga pastors at saka mga teachers ng churches. Kaya ito yung challenge din sa atin na huwag nating sayangin din yung mga resources na available